Boa noite. Está começando o Jornal do Improviso. É, e hoje nós estamos sem a Giovana de Oliveira, porque ela se acha ela foi despedida. Agora fique com a previsão do tempo. Vai. Então, estamos aqui com a previsão do tempo. Olha está fazendo sol. Aqui eu estou chovendo muito. Aqui está fazendo sol. Paca. Tá, Oh. Assim Agora as propagandas. pode levar uma vazia e pegar outra cheia. Essa é a nova promoção por, por esse link aqui embaixo. Agora vamos provar? gravado uma reportagem com o Mágico. Estamos aqui com o Mágico. O que, você vai fazer hoje? É, eu vou fazer uma mágica com o meu dedo. Tá, é, pode fazer. Então tá. Pode faz assim com a calma botou não, né? Já, tá filmando? Agora uma reportagem com o coronel. Aconteceu? Ele matou a mãe dele. E por que ele fez isso? Sei, ele conseguiu matar. Ele tava com raiva da mãe dele. Ah, ele pode mostrar a cara desse vagabundo? Pode. O vagabundo, mostra sua cara agora. Você que é? Morre, diabo! É, e... Quanto é que é o preço do cachorro? Sei. É um manjericão. <laughs> e agora nós vamos falar de sexo. É, qual é o nome, que a, é, qual é o nome do sexo que a mulher usa a boca? noite. Fique, é, fique agora ligado com o próximo. e agora, é, até o próximo Jornal de serviço É. Tchau!